あれ、ここは、メサじゃないかそれ、私のセリフだすまん、すまん。メサといえば廃校よね。でもいつも思っているほど多くない気がするなあら、だからこそロマンってのがあるじゃない。でも実はただ楽をしたいだけ。し、失礼ねほら早く探すわよ。結局何も見つからなかったわ。こんなに探したのにただ棒が増えただけ。 そんなに泣くなよ。霊イムほら目の前に宝箱が眠っているじゃないか。ほんとだ何が入っているんだろ。気づいたらもうすぐ夜になるじゃないか。夕日が綺麗だね。そうだな。イルカさんこんばんは。あんまりいいの入っていない。泣くな、霊夢まだチェストがあるじゃないか。そうか、次はもっといいの出るよね。 番は。とりあえず木を集めるか。あ、まだ宝箱があった。わあ、たくさん入ってる。ダイヤモンドがあと2つあればダイヤのツルハシが作れるな。とりあえず拠点を決めてからダイヤとかを掘ろうかな。う、息が苦しい。 霊夢、大丈夫かだ、大丈夫よ。なんとか言っているわ。あまり無茶はするなよ。ええー、わかったわ。 鉄のツルハシだー。だいぶ疲れたな。でもまだ冒険は終わらないわよ。まだ続くのか。やっと石が掘れる。石より先に鉄を掘るのは結構珍しいよな。 も集まってきたところで、そろそろ新天地へ行こうかな。なんか動けなくなったんだが、 大丈夫かシェーダーパックを再読み込みすればいいんじゃないかあ、治った。マリサありがとう。あ、キノコ島だー。ほんとだー。まさかの、激ムズシート地かと思ったら、実は神シード値だった今後どう開拓していくのか、楽しみだぜ。なんか、ちょうどいい穴があるな。 で食料の心配がなくなるね。 緑の大地を求めて3000里。今度こそは見つかるといいな。ついでにキノコも連れて行こうか。あれ、まっすぐ進んだはずなのにまたキノコ島キノコはもういらねえ。さらに遠くへ進むぜ。なんか生えてる。 下に反応した洞窟があるんじゃないか。とりあえず拠点を決めてからまた来るか。アイテムとかまだ少ないからもう少し先かな。ついでに低木も取っていくか。 木が生えていますように。やっと陸地に着いたこの世界に来て初めて緑を見た気がするな。 処理が遅いから設定変えてみたよ。確かに幅不透過の画像になっているな。なんか GCPU の使用率がほぼ100だったし、普段ゲームしていない時も、メモリがとても少ないからか、勝手にブラウザが消えたりする時があるんだよね。そうか、それは大変だな。そこでお金が貯まったら AMD のリゼン 7950X とか、ジ e f o r c e の RTX4090 あたりを買いたいと考えている。 今は1万しかないから来年の夏までには稼ぎたいな。あ、なんか沈没してる。箱の中身は何だろな思ったよりしょぼいなまあ、竹とか苔があるからいいじゃないか。鉄とかダイヤがあると思ったのに悲しいな。悲しみだぜ。 なんかちょうどいい道があるね。まるで誰かが作ったような道だな。お腹すいたからシチューでも飲むか。それ、なんか怪しくないあ、なんか体の調子が。レイム、大丈夫かなんとか大丈夫だったわ。今回は運が悪かっただけよ。 みんなは怪しいと思ったら食べないようにしようね。あら、むしろハートが減ってしまった。こんなものなら食べなきゃよかったよ。こういう、川の中州にある島に拠点を作るのもいいよね。って思ったので今のところ、風車のある洋風の家を作ろうと考えているね。でも資材が足りないからもう少し先になりそうだな。 ずれ、初期スポニモンさんミッシェルのような感じの、巨大な城を作りたいと考えているね。これは大変そうだな。あ、あんなところに村が。とりあえず、人生と同じくハードモードだから、村人を一箇所に集めて守ろうと思う。黒曜石がたくさんあるこれならネザーにも行けるんじゃないか わったー。終わった元気出せよ。ダイヤのツルハシを作れば掘れるじゃないか。ああ、ダイヤが欲しい。村の中心に集まるところを狙って保護することにした。敵が来る前に終わらせたい。 足りないからもらっていくか。インベントリがいっぱいだぜ。どれにしようかな。 安全なところへ連れて行こう。 鉄をくれー。あまり無茶はするなよ。 やばいよ、やばいよ。とまず安心ですな。 死んでしまった。レイム、大丈夫か次は慎重にやれよな。力強すぎないか モンスターが湧かないように松明で明るくするか。どこに置こうか悩むぜ。 家を建てる場所に移動するか、そのためにすぐに使えそうなものとか大事なものを持っていく必要がある。そのために原石の精錬などで荷物を減らそう。 P には慰めとか感謝などの花言葉があるけど、むしろ感謝される側だと思うんだが、不思議ですよね。 とりあえず、今回は村の安全を確保しました。途中、キノコ島などのすごい出来事もあれば、平原が全然見つからなかったり、悪い出来事もあったけどなんとかね、発展の第一歩を踏み出せたのでかなり良かったと思います。次回は、中洲にある島に本拠点を作るための資材を集めます。できればチャンネル登録とグッドボタンを押してほしいです。Take care.